हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और एक छोटा सा पैटर्न हम देखने वाले हैं तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और पैटर्न को जरा एक बार देख लेते हैं तो से चलूंगा पाइथन की आईडी ओपन करूंगा तो ये लिखा पाइथन और यहाँ पर पाइथन की जो ट्रेडिशनल आईडी है वो ओपन हो जाती है क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाइथन की आईडी ओपन हो चुकी है आप देख सकते हैं यहां पर क्या करना है न्यू फाइल ले लेना है क्योंकि हम नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं तो अब यहां पर एक रोज नाम से वेरिएबल ले लेता हूं ठीक है और यहां पे लिखता हूं इंट ठीक है और यहां पे क्या करूंगा इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा और यहां पे दे देता हूं enter the number of rows the number of rows R O W S ठीक है कतारों की संख्या बताइए कितनी आपको रोज चाहिए इसमें ठीक है एंटर करेंगे और जैसे ही एंटर करते हैं तो फिर फॉर लूप लगाएंगे फॉर लूप लगाया हमने for i in range range क्या करता है एक माइनस करके आपको दे देता है तो यहाँ पे और ये कुछ इस तरीके से दे दिया यहाँ पे कॉलन लगा लेंगे एंटर करके नीचे आएंगे फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे तो यहाँ पर इस बार मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जे नाम से फिर लिखा for j in range R A N G E ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे दे दूंगा i प्लस वन मतलब कि जितनी रोज हैं उसमें से एक जो i में वैल्यू है उसमें एक जोड़ते जाइए i प्लस वन ठीक है इस तरीके से ये कर दिया है और अब यहाँ पर कॉलन लगाने की जरूरत है तो ये कॉलन लगा दिया हमने कॉलन लगाने के बाद फिर एंटर करेंगे और नीचे आएंगे और इस बार क्या करना है आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होता है हमें क्या करना है हमें वन का वन का ध्यान दीजिएगा किसका वन का स्टार पैटर्न प्रिंट कराना है वन का हमें पैटर्न प्रिंट कराना है तो यहां पे ये दे दिया हमने और यहां पे क्या करूंगा इज इक्वल टू का निशान लगाऊंगा double dot quotes open double dot quotes close और एंड करके यहां पर लास्ट में ये स्पेस आ जाएगा लाइन चेंज कर देंगे तो यहां पे स्लैश एन लिखा जाता है लाइन चेंज करने के लिए ये तो आपको पता ही है यहां से आप फाइव करेंगे एंटर करेंगे इसको सेव करने के लिए तो ये सेव भी हो जाएगा यहां पर किसी भी नाम से S T dot P Y के नाम से इसको सेव करता हूं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है enter the number of rows अगर मैं फाइव करता हूँ तो यहाँ फाइव रोज प्रिंट हो जाती है देख सकते हैं वन का पैटर्न ये प्रिंट करके हमें दे रहा है ठीक है अगर मान लीजिए हमें वन का पैटर्न नहीं चाहिए हमें जेड का पैटर्न चाहिए तो यहाँ पे जेड लिख दीजिएगा जो लिखेंगे उसी का पैटर्न ये दे देगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर सिक्स करता हूं तो ये देखिए सिक्स लाइन का जेड का पैटर्न ये बना करके देगा ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या है समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे रोज एंटर करना है यूजर के हाथ में तो जितने नंबर देगा उसके हिसाब से रोज एंटर हो जाएंगी फिर यहाँ एक आई नाम से वेरिएबल बना लिया है और इन जो ऑपरेटर है और फिर यहाँ रेंज फंक्शन को यूज किया है और इसमें रोज को रखा गया है ठीक है यानी कि लूप चलेगा और उसी के अकॉर्डिंग लूप चलने के अकॉर्डिंग जैसे ये देखिए यहाँ पर यह हुआ for i in range loop चलेगा ठीक है तो लूप चलेगा तो पहले इनिशियल स्टेज में क्या होगा यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर आउटपुट दिखाता हूँ ये देखिए इनिशियल स्टेज में अगर मैं यहाँ पे फाइव रखता हूं तो इनिशियल स्टेज में पहला वैल्यू क्या है वन है ठीक है ना तो आई की वैल्यू वन होगी और फिर रोज को प्रिंट करवाया जाएगा तो आई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी ठीक है पहली बार में आई की वैल्यू वन रहेगी ठीक है फिर दूसरी बार में देखिए ये कह रहा है रो एक रो है दूसरा कॉलम है ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा ये आई की वैल्यू पहले वन थी तो यहाँ पे जेड एक बार प्रिंट हुआ फिर देखिए आई प्लस वन हो गया ठीक है तो जेड दो बार प्रिंट हो गया ठीक है ना समझ आ रही है बात और इसी तरीके से लाइन चेंज हो लाइन भी चेंज होगी तो यहाँ देखिए z को ही प्रिंट करवाना था पहली बार में तो z एक बार प्रिंट हुआ फिर देखिए i की वैल्यू जब 2 हुई यहाँ पे देख सकते हैं i की वैल्यू जब 2 हुई तो यहाँ पे रोज को प्रिंट करवा दिया गया और कहाँ प्रिंट करवाया गया अगले लाइन में प्रिंट करवाया गया ठीक है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी